近日有两个新闻引起大家关注，大家要把进台湾凤梨和大陆通台北交通二零三五规划公布这两个新闻连在一起来看，前者无论原因如何，都说明台湾经济没有大陆就要崩溃的节奏，后者是由中共中央、国务院印发了国家综合立体交通网规划纲要（下简称纲要），都是给台湾方看，台湾在经济上。 目前完全是靠与大陆贸易顺差而活，去年与大陆贸易顺差一千四百零五亿美元，而二零一九年台日则是贸易逆差二千四百三十六亿美元，台美顺差一百二十亿美元。若台湾与大陆顺差为零，五年内台湾就耗尽五千亿美元外汇储备，三十年台湾总共赚了大陆一点六万亿美元。现在大陆不采购凤梨开始。 一步步慢慢可以升级到停止 E C F A。台湾南部农民是民进党票仓，这些农民也是赚了大陆钱，却反而支持民进党。这次凤梨的主要产地包括屏东，屏东是蔡英文家乡，所以要以经济制裁精准打击台独势力，这个是经济上制裁台湾第一步。和澳洲一样，台湾也算是白眼狼，赚了大陆那么多钱，却是世界上最反大陆地之一。 澳大利亚之前，中国已经开始经济制裁了，至少现在澳大利亚反中的火力减弱了，不打痛他，他会跳得更高。根据经济制裁澳大利亚经验，对台湾这个白眼狼也一样。现在解决台湾问题，需要经济、军事手段双管齐下，才能尽快达成最终统一台湾的目标。大陆可以在几签订了 RCEP 之后，对台停止 ECF。 可以让占台湾就业人口百分之七十的传统行业，包括石化业、机械工具业、纺织业、农渔业大受影响，迫使这些产业外移至 RCEP 经济体区域国家，以降低关税影响所造成企业竞争力缺乏。其后果就是台湾岛内马上造成占台湾就业人口百分之七十的人口的传统产业，其经济占台湾百分之三十受到失业低薪影响。 从事这些传统产业的就业人口失业率大增，低薪率大增。那样，台湾最绿的以传统产业为主的高雄市，就成为了像美国中部那样的铁锈区。对比台湾高科技产业的高收入，但就业人口少，台积电就业人口只有五万人，影响到家庭最多只有二十万人，而台湾人口有二千三百万人，台湾内部就会产生贫富两极分化。 让台湾社会产生内部矛盾和动荡，一方面可以影响未来台湾选情，另一方面造成的社会动荡有利于武统台湾时里应外合，可以减少台湾人对大陆武统台湾时的对抗。因此，如果马上停止 ECFA，就会加速台湾内部的矛盾，加上台湾美猪事件，蔡英文民调几大幅度下滑，民心已失。 以经济贸易制裁手段逼蔡英文谈判统一，若蔡英文不就范，大陆就给出武统时间表，就启动二千零二十四左右时间点的武统。要和平统一还是战争，让台湾二选一，自己做出选择。可以说，大陆已掌握了统一台湾的主动权，统一台湾已不能寄希望于对岸了。现大陆以军事困台、经济穷台、精准打击台独势力策略，加大对台全方位压力。 有利于加快促进统一台湾的步伐，两会马上就开。科技自主创新应该是主题。拜登这几天搞科技联盟，准备科技封锁中国，台湾地区也是这个联盟之一，台湾地区也是这个科技封锁联盟的关键节点。拿下台湾可以破拜登封锁中国半导体的局。美国也意识到大陆武统台湾所带来的科技上风险。 美国国家人工智能安全委员会 N S C I 向美国国会发出警告称，美国若过度依赖台湾晶片制造商，一旦大陆武统台湾，美国恐将失去半导体技术优势，从领先两代变成落后两代。目前担任委员会联合主席的美国国防部前副部长罗伯·沃克声称，美国从领先两代到落后两代，可能只相隔一百一十英里，约合一百七十七公里。 一指台湾海峡最近的距离。由于大陆对台湾构成威胁，所以美国半导体对台湾的依赖是很危险的。虽然美国半导体技术目前领先中国，但需要迅速采取行动，否则很容易会失去这一优势。如果中国大陆统一台湾，对美国来说将成为一个国家竞争力的问题。所以美台正在加速台积电厂搬迁去美国的步伐，二零二四年在美国开工。 大陆也要有武统台湾的时间紧迫感，武统一早不宜迟，要和美国抢时间，在台积电去美国之前解决台湾问题，所以要尽快没收美国的台湾牌，就像特朗普打香港牌，大陆用港版国安法出台没收美国的香港牌一样，半导体芯片制造因素正加快了统一台湾的时间急迫性。 芯片制造关系到中国军事科技、经济科技的未来，关系到中国未来的国运。台积电张忠谋说，台积电几是地缘政治兵家必争之地，台积电几成为中美科技战争夺的焦点。美国为了控制台积电做了精心布局，美国通过操纵台湾大选，通过 CIA 搞乱香港，让蔡英文以操纵芒果干来赢得大选，作为回报，蔡英文出面。 让台积电去美国设五纳米芯片制造厂，在台积电去美设厂即确定，美国即确定开始控制台积电之后，美国迫不及待，当天马上宣布开始对华为的制裁。现在华为荣耀手机品牌不得不卖掉，华为手机市场份额不断下降。